他基本上自身减伤稍微开，身险上上，这样 P one 可以挡十层以上。确认。 五层开始开，因为三个提示，哦，还了六秒，你倒数喽，five, four, three, two, one，站好，跟绿色集合哦，快点移动移动。 要转太太靠近团队哦，会会爆炸。这看谁被点，台湾人被点。不要站在路径上。 可以缴械的，帮我缴个械。进站不？进站如果要打的话，你们要知道说会不会被那个？哎呦，我还在路上，我还在路上哦，你们。 掉，继续跑，继续跑。脚边集合，跟星星集。哇！拉塞门诺。脚边集合。 起来，刚才没开，等一下没开提身的，跟那个千层的开一下哦。扶起来。你 buff 就秒解哦？ 射 <laughs> 这边先，被点了走，一 buff 就秒解，那个骑士弹过来。 都来打小怪哦！那个 F U 你来帮打小怪，F U 你来帮打小怪，一个远程也来帮打。管他越走越快，我也没办法。 被点了跑哦！一样，星星集合哦！还是要跑，还是要跑。他现在还没，还没那个，还是要跑哦！集合，星星集合。哎呀，刚还没开到千层的，马就也是开一开吧。 分散再啊，小女孩儿！灭地。快逃！哎呀，灭地！快逃啊，小女孩快逃！ 远程帮忙打一下小怪，不然来不及开哦。该跑了跑哦。可以拉拉一下人，拉玉天，拉玉天，打墓把坟墓拉玉天。 哇，小野娃儿！哎，谁拿钥匙的去开哦！谁拿钥匙的去开！烧死他们，烧成灰烬！不要在路径上哦。 继续打王没关系，继续打王没关系。这里就开始集合就好了，其他都不用集合，有火就不要集。你弟弟这样子不行啊，一个转身全部死。 救人，感谢大家，感谢大家，听那个三句打完了。救人，谢谢大家，谢谢大家，晚安。 给玉天帮我做个通的，护晚，大家喽。